вена қаласы марқұм рахат Алиевтің адвокаттары баспасөз мәслихатын өткізуде залда бос орын қалмады австриядағы бұрынғы елшінің және қазақстан президенті нұрсұлтан назарбаевтың күйеу баласын түрме басшылығы өзін өзі өлтіру ретінде көрсетуге тырысып жатқан адамның өлімі туралы талқылануда елбасының негізгі абоненттерінің бірі қайтыс болғаны туралы ақпарат қазақстандықтарды таңғалдырды әлиев ол бір кездері қазақстан басшысының отбасы мүшесі болған бірақ ол дариға назарбаеваның бұрынғы күйеуі үш баланың әкесі соңғы жылдары ол бұрынғы қайын атасына қарсы шығып оның құрған жүйесімен күресті когда касается вопрос именно его кресла именно его э, оның орны яғни оның президенттігі туралы сұрақ туындағанда ол ешкімге қарамайды ол ешкімді де отбасында балаларында да аямайды меніңше билік дегеніміз бұл есірткімен бірдей жетекші осындай күшті сезінген кезде ол одан арыла алмай қалады лидер когда э, почувствовал что это он уже оторваться от этого не может алиев таңқышпен ілулі жалғыз камерада табылған оның қанынан барбитураттар табылған оппозициялық саясаткер мұратбек кетебаев әлеуметтік желілердегі парақшаларында алиевтің қалай қайтыс болғанын айтып берді бірінші рахатқа түнде ұйықтататын дәрі берілді дегенмен бұл зауыттық өнімдер емес барбитураттары бар арнайы таблеткалар болды ол қатты ұйқыға кеткеннен кейін камераның есігі ашылып екі адам кірді олар қатты ұйықтап жатқан тіпті ештеңе сезіне алмайтын рахатты тұншықтырып тастады содан кейін оның денесін жуынатын бөлмесінде шамамен бір метр биіктікте орналасқан киім ілмегіне іліп қойды сөйтіп өлтірушілер камераның есігін жауып кетіп қалады австрия билігі тергеу жүргізіп жатыр және оның нәтижелерін жақын арада жариялауға уәде беруде рахат Алиевтің қайтыс болғаны ол тіпті европаның өзінде де істерге адам құқықтарын жариялау диктатор үшін ұмытылмайтыны көрсетілді ол адам өмір сүріп қана қоймай бостандық үшін күрескен назарбаев режимімен күресуді жоспарлаған қазір енді оны өмірден өз еркімен кетті деп есептелуде рахата алиева убили убил назарбаев рахат алиевті өлтіртті назарбаев өлтірді австриялық билік өкілдерімен келісу арқылы австриялық газеті жазды назарбаевтың қызметі айқын байқалады бірден өзіне өзі шоқпен атып өлтірді деген заманбек нұрқаділов те бүкіл қазақстандықтардың естерінде рахат әлиевтің қайтыс болуы да сол санаттан оны білетін адамдар назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы соңына дейін күресуге дайын болған дейді және де оның қолында айғақтар жеткілікті болған қайтыс болуынан сәл бұрын Рахат Алиев прокуратура мен ұзақ уақыт Австрия билігі берген құпия ақпараты бар сервер ашуға келіскен. Осы уақытқа дейін ол оны ашудан бас тартты. Парольсіз оны ашу мүмкін емес. Егер құпия сөз дұрыс енгізілмесе, бәрі бірден жойылады міне шамамен 10 күн бұрын ғана рахат әлиев прокурордың қатысуымен серверді ашып серверге кіруге дайын екендігін айтқан еді Үлгірмеді. рахат әлиевтің өзіне тағылған айыпты жоққа шығаруына да уақыты болмады ол австрияның билігіне өз еркімен мойынсұнды және оның еуропадағы сот процесі тарихтағы ең маңызды сот процесі болады деп уәде берді ол билік еткен жылдардағы жүздеген қылмыс жасаған нұрсұлтан назарбаевты әшкерелеуге уәде берді назарбаев елдегі маңызды саяси оқиғалар кезеңінде өзінің режиміне қарсы шыққысы келетіндердің бәрін қорқыту мақсатында өзінің саяси қарсыластарын жоюға тырысуда осылайша заманбек алтынбек өлтірілді ал енді міне рахат сондықтан назарбаев парламенттік сайлау қарсаңында жаңаөзендік мұнайшыларды атқызды маған да бірнеше рет өлтіруге тырысумен қастандық жасалды әлиевті жаңа президенттік сайлау қарсаңында үлкен көлемде ақпарат ашуынан қорқып өлтірді опасаясь огромного объема разоблачительной для власти информации. Мархум мен тікелей қатысы болған австриялық билік өкілдерімен келісу арқылы рахатты өлтірді деп айтқан болат атабаевты өлтірді яғни ол назарбаев режимімен оның қол жетімсіз және ұтымды әдістерімен күрескен адам осы мақсатқа жету үшін жоспар құрды рахат әлиевтің басты мақсаты назарбаевсыз қазақстан болуы ол назарбаевтың бізді мемлекеттік теледидар арналары арқылы миллион рет қорлап жатқанын оның зұлым екенін түсінген миллионы раз через государственные телеканалы нас қазақстандағы үкіметтік баспасөз дереу өз тұжырымдарын жасады назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы өз өзіне қол жұмсады деді венаға әлиевтің ұлдары нұрали мен Айсултан келді қылмыс іздерін жасыру үшін олар әкесінің денесін қазақстанға алып кетпекші болды бірақ елбасының немерелері бұны жасай алмады себебі рахат әлиевтің екі баласы бар жаңа отбасы әкелерін және күйеуін еуропада нұрсұлтан назарбаевтан алысырақ жерлеуді қалады